Bimbín. No, no. Le estamos cepillando. ¿Verdad? Sí. ¿Te da gustito? Bueno. <laughs> que no me quede medio. Es que después de una ducha, pues luego hay que peinarse porque si no vaya pelos, ¿verdad? Que no, que me han hecho el baño. Te han bañado y todo. Me han bañado y todo. Y estás muy limpio. Estoy muy limpio. Y hueles muy bien. Bueno, muy bien. ¿Estás contento? Bueno, estoy contenta ahora que se acaba. ¿Y quieres ir luego a por bambú? <laughs> Qué majo. Y menudo cepillo. Tú no tienes dientes y usas un cepillo de dientes. Es lo mejor para cepillarme. Porque eres pequeñito. Porque es pequeñito como yo. Oh, qué bien, ¿verdad, baby? Sí. <laughs> Aunque no es muy cómodo para mí, la verdad. Bravo, bien, bien! Ahora me van a cepillar para peinarme. Muy bien. Que me han hecho mucho contrapelo. ¿Nos das un besito?